आज आपण स्पर्धा परीक्षा यासाठी परिमिती हा घटक पाहणार आहोत यामध्ये मी काही महत्त्वाचे मुद्दे आणि नमुना प्रश्न कसे सोडवायचे ते सांगणार आहे ही व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा म्हणजे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली सरावासाठी अधिक उदाहरणे तुम्हाला सोडवता येतील त्याची मी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि जर तुम्ही चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा कारण मी ती सरावासाठी जी उदाहरणं दिलेली आहेत त्याची उत्तरं कशी सोडवायची हे मी लवकरच व्हिडिओ अपलोड करणार आहे आणि जर तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं असेल तर तुम्हाला लवकर नोटिफिकेशन मिळेल त्यामुळे तुम्ही चॅनल लवकर सबस्क्राईब करा तर पाहूया आपण काही महत्त्वाचे मुद्दे परिमिती बंदिस्त असलेल्या आकृतीच्या सर्व बाजूंच्या लांबीची बेरीज म्हणजे त्या आकृतीची परिमिती होईल त्रिकोणाच्या परिमितीचं सूत्र आहे तिन्ही बाजूंच्या लांबीची बेरीज आयताच्या परिमितीचं आहे दोन कंसामध्ये लांबी गुणिले लांबी अधिक रुंदी कोणत्याही प्रतलीय बंद आकृतीची परिमिती म्हणजे तिच्या बाह्य कड्यांची एकूण लांबी चौरसाची परिमिती म्हणजे चार गुणिले बाजू वर्तुळाचा परीघ म्हणजेच परिमिती बरोबर टू पाय आर किंवा पाय डी आर म्हणजे त्रि त्रिज्या आणि डी म्हणजे त्याचा व्यास असेल आणि पायची किंमत तीन पॉईंट एक चार किंवा बावीस बावीस छेदस्थानी सात ही धरलेली असते अर्धवर्तुळाची परिमिती म्हणजेच पाय आर अधिक टू आर किंवा पाय आर अधिक डी व्यास म्हणजेच दोन गुणिले त्रिज्या म्हणजेच डी बरोबर टू आर चौरसाच्या सर्व बाजूंना आतून स्पर्श करणारी वर्तुळाची त्रिज्या व चौरसाची बाजू यांचे गुणोत्तर हे नेहमी एकच दोन असतं पहायच्यावर नमुना प्रश्न एका त्रिकोणाच्या एका बाजूची लांबी नऊ पॉईंट सात सेमी व दुसऱ्या बाजूंची लांबी अकरा पॉईंट तीन सेमी आहे तर त्रिकोणाची परिमिती पस्तीस पॉईंट एक सेमी आहे तर त्या त्रिकोणाच्या तिसऱ्या बाजूची लांबी किती पर्याय दिलेले आहे चौदा पॉईंट नऊ सेमी चौदा पॉईंट एक सेमी तेरा पॉईंट नऊ सेमी तेरा पॉईंट एक सेमी पहा त्रिकोणाची परिमिती म्हणजे तिन्ही बाजूंची बेरीज म्हणजेच पस्तीस पॉईंट एक बरोबर नऊ पॉईंट सात अधिक अकरा पॉईंट सात अधिक तिसरी बाजू म्हणजेच पस्तीस पॉईंट एक बरोबर एकवीस अधिक तिसरी बाजू म्हणजेच तिसरी बाजू बरोबर पस्तीस पॉईंट एक वजा एकवीस म्हणजेच चौदा पॉईंट एक सेमी म्हणून पर्याय दोन बरोबर एका समभूज त्रिकोणाची परिमिती सत्तावीस सेमी आहे तर त्या त्रिकोणाची बा त्रिकोणाच्या बाजूची लांबी किती इथे दोन पर्याय आपल्याला अचूक निवडायचे आहेत पर्याय एक अकरा सेमी दुसरे आहे शून्य पॉईंट शून्य नऊ मीटर आठ सेमी आणि नऊ सेमी पहा समभुज त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजूंची लांबी ही समान असते म्हणजेच तीन गुणिले बाजू ही परिमिती आपल्याकडे सत्तावीस आहे सत्तावीस बरोबर तीन गुणिले बाजू आणि बाजू असेल सत्तावीस भागिले तीन म्हणजेच नऊ सेमी म्हणजेच नऊ छेदस्थानी शंभर मीटर म्हणजे शून्य पॉईंट शून्य नऊ मीटर म्हणजे पर्याय दोन व चार हे बरोबर असतील एका आयताची लांबी ही रुंदीच्या दुप्पट आहे आयताची परिमिती अठ्ठेचाळीस सेमी आहे तर आयताची रुंदी किती आठ सेमी बारा सेमी सोळा सेमी की दहा सेमी पहा आपण आयताची रुंदी एक्स मानूया म्हणजेच लांबी दोन एक्स होईल आयताची परिमिती बरोबर दोन कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी म्हणजेच अठ्ठेचाळीस बरोबर दोन कंसामध्ये दोन एक्स अधिक एक्स म्हणजे दोन एक्स अधिक एक्स तीन एक्स तीन एक्स दोन भागा करत गेले म्हणजे अठ्ठेचाळीस भागिले दोन बरोबर तीन एक्स म्हणजे चोवीस बरोबर तीन एक्स आता एक्स बरोबर चोवीस भागिले तीन म्हणजे आठ म्हणजे पर्याय एक हे बरोबर असणार आहे पुढे प्रश्न आहे एका चौरसाकृती मैदानाचे क्षेत्रफळ दोनशे छप्पन चौरस मीटर असून मैदानास दोन पदरी तारेचे कुंपण करायचे आहे तर किती मीटर तार लागेल यासाठी आपल्याला दोन अचूक पर्याय निवडायचे आहेत आणि पर्याय आहेत एकशे अठ्ठावीस मीटर साठ मीटर सोळा मीटर आणि ए बारा हजार आठशे सेंटीमीटर पहा चौरसाकृती बाकीचं म्हणजे मैदानाचं क्षेत्रफळ म्हणजे बाजूचा वर्ग आणि दोनशे छप्पन हे क्षेत्रफळ दिलेलं आहे म्हणजे दोनशे छप्पन बरोबर बाजूचा वर्ग म्हणजे बाजू असेल सोळा मीटर मैदानाची परिमिती बरोबर चार गुणिले बाजू म्हणजे चार गुणिले सोळा म्हणजे चौसष्ट मीटर असेल एक मीटर बरोबर शंभर सेंटीमीटर म्हणजे एकशे अठ्ठावीस मीटर बरोबर बारा हजार आठशे सेंटीमीटर कारण आपल्याला दोन पदरी तारेचं कुंपण करायचं आणि एक पदरी तारेसाठी आपल्याला चौसष्ट मीटर लागेल तर दोन पदरीसाठी आपल्याला एकशे अठ्ठावीस मीटर लागेल म्हणजे दोन पदरी तारेच्या कुंपणासाठी लागणारी तार म्हणजे एकशे अठ्ठावीस मीटर म्हणजे पर्याय क्रमांक एक व चार हे बरोबर असतील एका बसच्या चाकाचा व्यास दोन पॉईंट एक मीटर आहे तर सहा पॉईंट सहा किमी अंतरात चाकाचे किती फेरे होतील पहा इथं पर्याय दिलेले आहे शंभर फेरे एक हजार फेरे पाचशे फेरे आणि आठशे फेरे चाकाचा एक फेरा म्हणजे चाकाचा एक परी म्हणजेच पायडी म्हणजे बावीस छेद सात गुणिले दोन पॉईंट एक म्हणजे इथं सहा पॉईंट सहा मीटर सहा पॉईंट सहा किलोमीटर म्हणजे सहा हजार सहाशे मीटर येणार आहे मग या सहा जर सहाशे मीटरमध्ये चाकाचे एकूण फेरे आपल्याला काढायचे आहे म्हणजे चाकाने कापलेले एकूण अंतर भागिले चाकाने एका फेऱ्यात कापलेले अंतर म्हणजे सहा हजार सहाशे भागिले सहा पॉईंट सहा उत्तर येतात एक हजार म्हणजे पर्याय दोन एका चौरसाची बाजू चार सेमी आहे चौरस जर कर्णावर कापला तर मिळणाऱ्या दोन त्रिकोणांची एकूण परिमिती किती पर्याय आहे सोळा सोळा वर्गमुळात दोन सेमी सोळा सेमी सोळा कंसामध्ये दोन अधिक वर्गमुळात दोन सेमी पुढचा पर्याय आठ कंसामध्ये दोन अधिक वर्गमुळात दोन सेमी पहा चौरस कर्णावर कापल्यास सोबतच्या आकृतीप्रमाणे आपल्याला समद्विभूज काटकोन त्रिकोण मिळेल म्हणजेच चार सेमी आणि चार सेमी या बाजू असतील आणि कर्ण जो आहे तो चार वर्गमुळात दोन सेमी असेल आणि या तिघांची प बा बेरीज तिन्ही बाजूंच्या लांबीची बेरीज म्हणजेच परिमिती म्हणजेच एका त्रिकोणाची परिमिती ही चार अधिक चार अधिक चार वर्गमुळात दोन म्हणजे आठ अधिक चार वर्गमुळात दोन आपण चार कॉमन काढले तर चार कंसामध्ये दोन अधिक वर्गमुळात दोन सेमी असेल आणि दोन परि वर्ग दोन्ही त्रिकोणांची परिमिती ही त्याच्या दुप्पट म्हणजेच आठ कंसामध्ये दोन अधिक वर्गमुळात दोन सेमी म्हणजे चार चौथा पर्याय बरोबर दहा सेमी बाजू असणाऱ्या चौरस पी क्यू आर एसमध्ये बिंदू ए बी सी डी हे प्रत्येक बाजूचे मध्यबिंदू आहेत तर चौकोन ए बी सी डीची परिमिती किती पर्याय आहेत चाळीस सेमी वीस सेमी वीस वर्गमुळात तीन सेमी वीस मुळात दोन सेमी इथे त्रिकोण ए बी ए क्यू बीमध्ये क्यू हा आपला कोण क्यू बरोबर आपल्याकडे नव्वद अंश आहे ए क्यूची लांबी ही एक एकशे दोन पी क्यू म्हणजे काटकोण त्रिकोण ए क्यू बीमध्ये पायथागोरस त्रिक च्या या प्रमेयानुसार ए बीचा वर्ग बरोबर ए क्यू वर्ग अधिक बी क्यू वर्ग म्हणजेच ए क्यू बरोबर एक छेद दोन गुणिले दहा म्हणजे पाच सेमी बरोबर बी क्यू ए बीचा वर्ग हा आहे पाचचा वर्ग अधिक पाचचा वर्ग म्हणजे पन्नास म्हणजेच ए बी बरोबर पाच मुळात दोन असेल ए डी बरोबर डी सी म्हणजेच पाच मुळात दोन आपल्याला दाखवता येतो आणि ए बी सी डीची परिमिती म्हणजेच या चौघांची बेरीज म्हणजेच चार गुणिले पाच मुळात दोन म्हणजेच वीस मुळात दोन म्हणजे पर्याय चौथा बरोबर असेल एका वर्तुळाचा व्यास छप्पन सेमी आहे तर त्याच्या अर्धवर्तुळाची परिमिती किती पर्याय आहेत एकशे चोपन्न सेमी एकशे चौवेचाळीस सेमी एकशे चोवीस सेमी आणि एकशे बेचाळीस सेमी व्यास आहे छप्पन सेंटीमीटर म्हणजे त्रिज्या असेल अठ्ठावीस सेंटीमीटर तर अर्धवर्तुळाची परिमिती म्हणजे अर्धपरिक अधिक व्यास म्हणजेच पाय आर अधिक डी म्हणजे बावीस छेदस्थानी सात गुणिले अठ्ठावीस अधिक छप्पन म्हणजेच इथे बावीस गुणिले चार अधिक छप्पन म्हणजे अठ्ठ्याऐंशी अधिक छप्पन म्हणजे एकशे चौवेचाळीस सेंटीमीटर हा अर्धवर्तुळाची परिमिती असेल म्हणजे पर्याय दोन बरोबर एका वर्तुळा कृती मैदानाचा व्यास सत्तर मीटर आहे या मैदानावर पंधरा रुपये प्रति लिटर मीटर दराने हिरवळ लावण्याचा खर्च किती पर्याय आहेत छप्पन हजार सातशे पन्नास रुपये सत्तावन्न हजार सातशे पन्नास रुपये चोपन्न हजार आठशे पन्नास रुपये आणि पंचावन्न हजार दोनशे पन्नास रुपये इथे वर्तुळाची त्रिज्या बरोबर व्यास भागिले दोन म्हणजे सत्तर भागिले दोन म्हणजे पस्तीस सेंटीमीटर आणि वर्तुळाचे क्षेत्रफळ पायार वर्ग म्हणजे बावीस छेद सात गुणिले पस्तीस गुणिले पस्तीस पाय इथे बावीस गुणिले पाच गुणिले पस्तीस म्हणजे तीन हजार आठशे पन्नास मीटर वर्ग आता हिरवळ लावण्याचा खर्च म्हणजे मैदानाचं क्षेत्रफळ गुणिले दर म्हणजे तीन हजार आठशे पन्नास गुणिले पंधरा म्हणजे सत्तावन्न हजार सातशे पन्नास रुपये म्हणजे पर्याय दोन असेल इथे अशा प्रकारची काही उदाहरणं जी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहेत ती तुम्ही सोडवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा मी लवकरच त्या उदाहरणांचा व्हिडिओ अपलोड करणार आहे